É tão real. Quando eu ainda for a Ladybug, eu me recuso a estar apaixonada pelo Adrian ou por qualquer outro. Eu perdi a posse dos Miraculous por causa do amor. Olá, eu sou a Alaya. Qual é o seu nome? Achei você, Ladybug. Marinette do Ben Cheng. Adrian Lagrande, você tem sido portador exemplar do Miraculous no ar. Você tem sido uma portadora exemplar do Miraculous da Ladybug. Sua missão está terminada. Você fazia isso por amor pela Emily, mas agora só faz por loucura. É uma catástrofe. Dragão de vento! De novo, não! Está na hora de arriscar tudo. você, Natalie. Seu poder agora é meu!